hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है आज खास क्या सीखने वाले हो यहां पर देख सकते हैं ये दो एरो की शाइन बनी हुई है और अगर इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आप आगे की तरफ स्क्रॉल होते चले जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा यहाँ दो लिखा हुआ है अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ दो हजार नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये पीछे की तरफ होता चला तो कुछ इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या पर क्लिक करने के बाद ये डेवलपर टैब एक्टिवेट होना चाहिए नहीं एक्टिवेट है तो यहाँ पर मेन्यू बार पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लीजिए ठीक है आप इसको अलग अलग तरीकों से एक्टिवेट कर सकते हैं मैंने सिखाया भी है आपको कहाँ जाना है डेवलपर टैब पे जाना है और फिर यहाँ पर आना है इंसर्ट पर तो जैसे ही इंसर्ट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ये ये देख रहे हैं स्क्रॉल बार तो यहां पर क्लिक कर दीजिए और इसको ड्रैग करवा दीजिए कहीं भी तो ये मैंने ड्रैग करवा दिया कुछ इस तरीके से तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर स्क्रॉल बार बना हुआ आ रहा है कुछ इस तरीके से ठीक है और अब यहां पर मैं क्या करता हूं कोई वैल्यू यहां पे हम देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे कब देंगे वो बताता हूं आपको देखिए यहां पर अभी हमें राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद सीधा कहा जाना है फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है और यहां पर देख रहा है मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है जीरो यहां पर मिनिमम वैल्यू मैं कर देता हूं वन और मैक्सिमम वैल्यू हंड्रेड ही रहने देता हूं ये लिखा हुआ है सेट लिंक सेल लिंक तो यहां पे आपको नीचे इसको ले आना है और यहां पर क्लिक कर दीजिए ठीक है क्लिक करने के बाद आपको फिर इसको ऊपर लेके आना है ये कुछ इस तरीके से आप यहां से ओके प्रेस कर दीजिए बस आपका काम हो चुका है अब आप क्या करेंगे यहां से स्क्रॉल कर पाएंगे कैसे स्क्रॉल करेंगे आइए देखते हैं यहां पर अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए टू वन हो गया ठीक है और फिर यहाँ पे अगर नीचे वाले पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए आगे की तरफ ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है देख सकते हैं ये ये कहां तक जाएगा ये हंड्रेड तक जाएगा मैक्सिमम ठीक है तो इसे आप देख लीजिए ये हंड्रेड तक जाएगा हंड्रेड से ज़्यादा ये नहीं जाएगा तो बस ये यहाँ तक रहेगा और ये अगर मैं बैक ले जाता हूँ तो ये वन तक जाएगा जीरो तो नहीं होगा ये तो ये कुछ इस तरीके से आप ये स्क्रॉल बार बना सकते हैं आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video